Η θερμοκρασία που επικρατεί στον χώρο ενό δωματίου είναι T0 στου 10 βαθμού Κελσίου. Ανοίγουμε την κεντρική θέρμανση με αποτέλεσμα μετά από χρονικό διάστημα Δέλτα Τέισον 100 σεκών η θερμοκρασία του δωματίου να γίνεται T 20 βαθμού Κελσίου. Μα δείτε να υπολογίσουμε τη μεταβολή τη θερμοκρασία του δωματίου καθώ και το ρυθμό μεταβολή τη. Υποθέτουμε λοιπόν ότι τη χρονική στιγμή T0 ίσον με το 0 ανοίγουμε το διακόπτη τη κεντρική θέρμανση. Από τα δεδομένα της άσκησης μπορούμε να κατασκευάσουμε το διπλανό πίνακα. Ο πίνακας αυτός περιέχει το χρόνο σε σεκόν και τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου. Επομένως, τη χρονική στιγμή T0 ίσο με το 0, η θερμοκρασία του δωματίου ήταν 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη χρονική στιγμή T1 ίσον 100 σεκόν, η θερμοκρασία του δωματίου ήταν T ίσον 20 βαθμούς Κελσίου. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι η μεταβολή ενό φυσικού μεγέθου α δίνεται από τη σχέση ΔΑ ίσον α τελικό τον α αρχικό. Άρα, για τη θερμοκρασία του δωματίου θα ισχύει ΔΤΑΦ ίσον τ τελικό τον τ αρχικό. Όπου τ τελικό η θερμοκρασία του δωματίου τη χρονική είναι Т1, ενώ τ αρχικό η θερμοκρασία του δωματίου τη χρονική είναι Т0. Εφαρμόζοντα λοιπόν τη σχέση αυτή για τα δεδομένα τη άσκηση, τελικά υπολογίζουμε ότι ΔΤΑΒ είναι ίσο με 10 βαθμού Κελσίου. Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι ο ρυθμό μεταβολή ενό φυσικού μεγέθου α ισούται με ΔΑ προ ΔΤ, όπου ΔΤ το χρονικό διάστημα που συνέβη η μεταβολή ΔΑ. Με αντικατάσταση στη σχέση αυτή, τελικά υπολογίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολή τη θερμοκρασία του δωματίου είναι 0,1 βαθμού Κελσίου ανά